ذا الحين مشورة الأسواق وغثى الأسواق وقس هذا ورجع هذا وتعالي زعلان أنا تبي أي يعني. سوق بتروحون له باقي ما فكرنا لها الحين عشان كذا ما راح آخذ يجمعون خلق الله علينا على حسابس لذلك استريحي في البيت لأن يبي مشوار خاص فيس خلاص؟ إن شاء الله يلا ادخلي داخل عشت كولين لعينكم متعشين ومخليني والله ما نذوق لقمة من دون سلم كان كوب ماء لا كوب, كوب. ماء ولا شيء والله الصيام من الليل والنهار من الله قولي قولي الله يسامحكم خذوا راحتكم يعني لا لا لا ما تاخذون راحتكم ناخذ مشويات فطاير ما علمت لك لعينكم متعشين ومخلينا وتجيبون بقايا الاكل لي لا لا لا لا لا لا لا لا حمدي الله نحن تذكرنا عادي تذكروني في حبة دجاجة بركة نعمة نعمة نحمد الله ونشكره ها قولي تب أنا لا عيونكم تتعشون وأشوفكم في السنابات يعليلك مني عاد الله ما نذوق عاد ونس خلاص خلاص عادي خشمس خشمس خلاص أحب الخشوم خلاص كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور